Olá, somos do Instituto da Che, Bianca, Cássio. E hoje estamos aqui para tirar algumas dúvidas que recebemos por e-mail, por, é, pelos nossos próprios alunos, nos comentários do YouTube. E é, a próxima é do Robson Outlook. É, e ele falou, estudando três horas por dia, tirando os domingos, em um ano eu teria um conhecimento básico? Dá para aprender a tocar perfeitamente em 3 ou 4 anos? Pretendo pagar aulas individuais é, para não desenvolver vícios. Então, Robson, é interessante, você tem bastante tempo de estudo e isso vai facilitar a sua evolução no violino, né? É, com certeza, de um ano você vai ter uma boa base violinística, né? Com técnica é, bem embasada. É, também, agora, essa outra pergunta sobre tocar perfeitamente em 3 ou 4 anos, com certeza vai tocar, tendo sempre um professor junto, né? Eu acredito, Cássio, que tocando bem, né? Porque assim, perfeito, o perfeito eu nem sei se existe, né? É. é Heifetz mesmo, ele estudava violino bastante. E não era perfeito. É, ainda, e ele né? dizia que ele não era perfeito, né? Então, assim, com certeza você vai conseguir tocar muito bem, né? Mas perfeito, eu acho que, né? Hum, eu acho que ninguém consegue. Aqui no planeta Terra ninguém consegue. É, perfeito, acho que nem existe, né? Será que existe? Não. Não, acho que não. <laughs> Então tá, obrigado pela sua visualização. Se você tem algum outro comentário que você gostaria, alguma dúvida, deixa aí embaixo que a gente vai responder.